Machen Business Sinn am Start, nicht im Finish. Sinn im Game, kämpfen bis zum letzten Inning. Yeah. Frosty Fam, das ganze Team ist am Gewinnen. Voller Blut, Schweiß und Tränen, hör gut hin. Frosty Fam, keine Gang, meine Slime. zu, das ganze Team verteilt nur Hits, ey. Rotieren im Club, glaub mir, alles in einem Mix, yeah. Bleiben am Boden, so wie alle meine Kicks, ja. Yeah. Schau nicht nach oben, denn die meisten, sie sind shit, ja. Yeah. Kalte Welt, sie wollen dich addicted auf Blisters. Gib mir wirklich auch den Joint und mach mein Business. Frosty Fan, wirklich ohne Gang Activity Sliden in das Game, so wie Santa durch die Chimney Rocken Merch von meinen Broskis, der Designer Shit ist gold Überall connected, ich komm nicht alleine zu ner Show Ich show up und zeige Liebe für die Fam Alle singen diese Hooks, so wie Peter, so wie Pan Machen Business, sind am Start, nicht im Finishing Sind im Game, kämpfen bis zum letzten Inning Frosty Fan, das ganze Team ist am Und egal wo wir hinfahren, meine Slimes bringen Eis so wie der Winter. Drip aus so wie immer. Diese Welt, sie ist so kalt, doch wir sind kälter. Bist du Fam, ja dann passt die Energie. Du kannst reden, Talk ist cheap. Bei uns bist du unbeliebt. Die ganze Gang ist eingefroren. YSL ist in Dior. Young Dolph, Blue Diamonds haben ihn viel zu früh verloren, ey. Du brauchst Frostschutz, Money Boy. Unter Null, viel zu kalt für ne Polaroid. Yeah. Und meine Chain, sie ist nagelneu Übernehmen einfach mal das Game, weil sonst sieht man vor Machen Business, sind am Start, nicht im Finish, yeah